Briefing odasının ilk programında gündeme aldığımız Mısır geçen hafta boyunca durulmadı. Devrimin ikinci yılı protestolarıyla birleşen 21 idam kararı başta Port Said olmak üzere Mısır'ı sokaklara döktü. 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği eylemler yargının istediği anda olumsuz rolünün Mısır'ı nasıl değiştirebileceğini göstermiş oldu. Mursi'nin diyalog çağrısına olumsuz karşılık veren muhalefet ve bitmeyen olaylar sonrasında ordudan gelen sert cevap krizi farklı bir noktaya taşıdı. Askerin muhtıra benzeri çağrısı Mısır'da darbe ihtimalinin de artık gündeme geldiğini gösteriyor. Darbe ihtimaline karşı El Eser müftüsü de tartışmalara dahil olarak tarafları şiddetten uzak durmaya ve uzlaşmaya çağırdı. Selefi Nur Partisi'nin çağrısıyla bir araya gelen muhalefet uzlaşamazsa seçimlere giden Mısır'da askeri darbe ihtimali güçlenir. Fransa'nın dünya siyasetinde ben de varım stratejisi çerçevesinde Mali'ye askeri müdahalede bulunması ülkedeki etnik ve mezhebi fay hatlarını yerinden oynatıyor. Fransa ve Fransa desteğindeki Mali ordusu kuzeydeki isyancılardan birkaç önemli şehri geri aldı. İslam tarihinin kadim merkezlerinden Timbuktu'yu da isyancılardan geri alan Fransa Mali askerleri şehirde yağmaya göz yumdular. Askerlerin gözetiminde Afrika kökenli Timbuktuluların Arap kökenli halkın iş yerlerini, evlerini yağmalaması yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Sudan'da da Darfur sorunu yapay Arap-Afrikalı ayrımının kışkırtılmasıyla kriz haline gelmişti. İsrail'in Hizbullah'a uçak savar füzesi taşıdığını iddia ettiği askeri bir konvoya hava saldırısında bulunması Suriye denkleminde dengeleri değiştirdi. İsrail'in saldırısı askeri boyutunun ötesinde siyasi etkiler de yaratacak. Saldırıyla siyasi inisiyatifi ele geçiren İsrail, Suriye'de bundan sonra çıkarına uygun olmayan konularda askeri müdahale seçeneğini kullanabileceği mesajını verdi. Esad'ın saldırıya cevap vermemesi, İsrail karşıtlığını siyasi malzeme olarak kullanan Şam yönetimini siyasi olarak zayıflatıyor. Saldırıdan sonra Türkiye'de önümüzdeki dönemde bu tür sürpriz müdahalelere karşı nasıl politika geliştireceğini gündeme almak zorunda kalacak.